صباح الخير شباب هلا رح نبلش اليوم تصوير <laughs> Hello, beauty boy. Hello. How are you? Are you ready? Yes. We are going to the location. <laughs> it's late because we have been there like uh, more than fifty minutes ago, but doesn't matter. Just fuck it. <laughs> Uh, yeah, she has right. But we're running, guys. We are running. Yes. so شايفين شباب هلا عم عم نحط الكاميرا عم نشتغل على البوزيشن على المكان كيف الموديل حتوقف كيف The crazy host today. Can you, this is Tim again. no, can you stand in the frame? Yes, yes, yes, yes. Okay. okay. do you want some chips? No. <laughs> it makes me so sad, Angie. I'm sorry. Really I'm so sad. sorry. Why I have to eat a chip right now. Oh, no, Yeah, I am too. Very uh, and I think that we should do like a closer. Okay. Closer one for, for the audience. Because uh, this one is quite good but the closer will be better. So closer to each other, you mean? The closer to the audience. Yeah, moving the so camera moving forward. this one forward. Are you excited? Yes, I am. yeah, <laughs> let's do it. Okay, who are we having tonight? Uh, maybe you. Yes, you. What's your name? Uh, Mike. Mike. Okay, so we'll give you microphone. Come on the stage. Big applause. but I'm asking about your origins. Uh, actually, my parents you Ghanaian too? Yes. Really? Yeah. Okay. I mean, you look a little more like uh, my neighbor, uh, <laughs> Mohammed, but yeah. That's mm, a, yeah, okay. But I think you're really, really handsome. He is handsome, right? <laughs> Yeah. Yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah, He is handsome. Hey, what, what, what will you say about us? Even Yeah, cry, crazy people. <laughs> how, how was that days of shooting? Uh, very tough, uh, <laughs> but entertaining and very Seriously? funny. Yeah. Seriously? Seriously, it was seriously uh, funny and tough, but but good. I think that everybody knew something new, so this is like the best thing Yeah. that everybody could try something for the first time in their life. Yes, exactly. الحلقة تبع اليوم كانت مختلفة شوي <laughs> كانوا هدول الشباب عم يلعبوا لعبة اسمها بيبا هاي اللعبة اسمها كرة البيرة كرة البيرة هي لعبة كحولية ثلاث أشخاص بيوقفوا بهذا الطرف ثلاث أشخاص بيوقفوا بالطرف الثاني بيحطوا قنينة بالنص أو يحطوا شيء بيصيروا يصيدوها بالطابق فهذا فريق وهذا فريق هذا يضرب ضربة وهذا يضرب ضربة إنه اللي يخلص مشروبه أول شيء يصير سكران آخر شيء هو اللي <laughs> بس المفاجأة اللي صارت إنه تيم صديقي هو اللي فاز <laughs> No, you're talking about this year. Where are you now? I'm here. Where? وهيك كانت النهاية واحتراما لبعض معتقداتنا ما راح انشر هذا الفيديو هون شو عمل تيم بعد ما سكر ولكن اللي بدي احكي لكم اياه انه تيم هو شخص بيعمل عنده ال show الخاص فيه عنده البرنامج هو مقدم برامج وعنده البرنامج الخاص فيه طبعا برنامج كوميدي وكتير حلو وراح تحبوه من اللي صار هداك اليوم اذا حابين تشوفوا الفيديو كامل فيكم تشوفوه بقناة تيم ببرنامجه الخاص على قناة أفنى كانال مجدي راح احط لكم الرابط بصندوق الوصف واذا حابين تعرفوا ايمت رح ينشر هذا الفيديو عن تيم خليه هو يحكي لكم We love them all. the next show is coming in the end of September. Start. Okay, okay. Um, Start. I will just look in the backstage. I will just look in the backstage. Okay. <laughs> oh my god, I see you where you shine. Take my hand, my dear, and play some balls in mine. You know you stopped me, that was I was passing by. And I would like to see you dance just one more time. Oh, I see you, see you, see you anytime. No, my I, I, I, I like your style. You make me, make me, make me one more try. And I'd like to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. oh. I've never seen anybody do the things you do before. say move for me, move for me, move for me, yeah. And when you time, I make you do this dance again. Continue. She can make it up, you dancing around. وبهالشوب هذا ما بيصير خليني احكي لكم انه انا رايح مع رفقاتي تيم like every time can can you say something what's something you have to say ومعنا كمان هي انا <laughs> احنا هلا رايحين نسبح say something of Arabic. What do you can eat? What do you can eat? Uh, baba ganoush, it's habouli <laughs> and chakchouka. yeah, nice. <laughs> Yeah, just do it. Right. هكذا. بس انت باب وهلا عنا بدك تحكي لكم كلمه Anna Amstach. Hey, hè? Amstach. Und dann sind sie Podcast auf Arabisch sagen. Vielleicht. Falafel. Und du? Ich hab keine Ahnung. Okay, ich, ich, ich, ich lerne das. Okay, was soll ich sagen? Okay, du kannst sagen, was du magst. Es ist warm. Du kannst sagen, to the next video, you have to touch there, and you can abonnieren the channel. جينا على قناه الراديو مشان نعمل الايديتنج جابونا اليوم على هي قناه الراديو مشان نعمل ال editing ونحن كثير جاهزين اليوم صار يوم الجمعه ونحن يعني ما ضل الا النهايه وشوي وضل بنخلص الفيلم كثير متحمسين ما عم نقدر ننام مثل ما شايفين اللي تحت عيوننا كله اسود وهيك آه، شوفوا التيم كيف عامل can you record تيم please Look at that. I'm, I'm morning. Hello ماي friends شوف هي بنوتة هي اللي ساعدتنا رحنا جبنا اكل وجينا وهي اللي حضرناها بالميكروويف واتس يور نيم؟ بولينا بولينا؟ شيشكا شيشكا شيشكا اسمها شيشكا يس يس جايز هلا بنكون خلصنا ال editing تقريبا وبكره العرض بالسينما فما نعرف شو راح نعمل يمكن نروح العب بالميتور كمان مره ما ما هدول الشباب الحلوين هاي جايز هاي Where is our star? Hi. This this our star. <laughs> this is the hater. <laughs> Eh, مستحيل يجتمعوا أشخاص من إيطاليا وفرنسا وبولندا وألمانيا وما يعملوا حفلة كل يوم وهذا اللي صار يوميا كان في حفلة كل حفلة تختلف عن الثانية <laughs> خلينا شباب شايفين كل هدول الجاي الناس اللي جايين؟ هدول <laughs> هدول كلهم رايحين يعملوا بارتي هلا لانه اليوم هو اخر يوم <laughs> اليوم هو آخر يوم We will see a great movie in the cinema We had great actors, a great victim and the best editors Of course, of course, of course وهلا حنروح نشوف الفيلم ونشوف الافلام اللي عملوها الشباب الثانيين ويعني حيكون شيء حلو هيك بالسينما يعني حلو نشوف فيلم بالسينما فخليكم اكيد حنشوفكم and look at this beautiful girl how do you feel about it by the way did you act uh, yes i act in scenery. I think we have uh, five scenes. Yeah, I think so. Oscar goes to Emilia e, Kandecka. maybe we do it guys